आज के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है आज का हमारा विषय है एक ऐसा क्रांतिकारी जिसका नाम है दरअसल जब कोई हम काम दोबारा करते हैं तो हमें बहुत तकलीफ होती है और गुस्सा भी आता है लेकिन क्या आपको पता है कि आज के ज़माने में एक इंसान एक दिन में 150 बार अपना मोबाइल अनलॉक करता है और चेक करता रहता है बिना किसी तकलीफ के तो आज का हमारा विषय है मोबाइल फ़ोन जो कि आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा यूज किए जाने वाले चीज़ों में से एक है और क्रांतिकारी भी हजारों मील दूर बैठा किसी भी व्यक्ति से आप कुछ ही सेकंडों में बात कर सकते हैं आप दुनिया के किसी भी विषय पर जानकारी कुछ ही सेकंडों में प्राप्त कर सकते हैं या फिर बैंक से पैसे ट्रांसफ़र करने हो या फिर अपना मन पसंदीदा खाना ऑर्डर करना हो ये सारी चीज़ें मिनटों में कर देता है ये मोबाइल फ़ोन तो है ना कमाल की चीज़ लेकिन एक कमाल की चीज़ हमारे लिए हानिकारक भी हो सकती है क्योंकि हैंडसेट फ़ोन हम सर के करीब पकड़कर बात करते हैं इसलिए इस फ़ोन से निकलने वाले रेडिएशन हमारे लिए खतरा भी हो सकते हैं मोबाइल फ़ोन के ऐप्स या इंटरफेस जैसे कि social media gaming application shopping applications इत्यादि काफ़ी हद तक एडेक्टिव बनाया जाता है ताकि यूजर को इसमें फंसा कर रखा जा सके और इसकी वजह से मोबाइल फ़ोन हमारे सोचने और डिसीजन लेने के कैपेसिटी को काफ़ी हद तक घटा देता है ऐसा बहुत सारे देशों में किए गए रिसर्च से साबित हुआ है चलिए समझते हैं कि कैसे टेलीफोन का आविष्कार हुआ और ए, आप जानकर के हैरत अंगेज होंगे कि एक किसी गूंगे और बहरे प्रोफेसर ने बनाया था आज के ज़माने में ये मोबाइल फ़ोन किसी ज़माने में टेलीफोन हुआ करता था जो कि एक वायर्ड मशीन है और इस टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया था अठारह में ग्राहम बेल बेसिकली एक डेफ कॉलेज के प्रोफेसर थे और उनकी खुद की बीवी भी एक डेफ महिला थी अपने स्टूडेंट और बीबी की पढ़ाई का समाधान निकालने के लिए ध्वनि तरंगों को इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करने की कोशिश की और उनकी इसी कोशिश की वजह से आज के डेट में मोबाइल फोन अस्तित्व में आया है है ना दिलचस्प कहानी और कुछ ही सालों में ये वायर टेलीफोन एक समस्या बन गई क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक वायर्स के माध्यम से तरंगों को प्रसारित करता था और इस टेलीफोन की सेवाएं सीमाबद्ध हुआ करती थी ना ही इसे लोग लेकर के यात्रा कर सकते थे और इसके बाद टेलीफोन पर बहुत से साइंटिस्टों ने रिसर्च किया जैसे जैसे टेलीफोन के तरक्की हुई वैसे वैसे इसका साइज छोटा होता गया उन्नीस में पहला वायरलेस फोन का आविष्कार किया एक अमेरिकी वैज्ञानिक मार्टिन कूपर ने आप जान करके हैरान हो सकते हैं कि जो 200 ग्राम का फोन आप उंगलियों में पकड़ सकते हैं तो तब कुछ ढाई किलो का हुआ करता था ये सेलुलर फोन ना तो सिर्फ पोर्टेबल बन गए बल्कि इनकी तरंगे भी वायरलेस रेडियो फ्रिक्वेंसी में प्रसारित होना शुरू हुआ जिसको सैटेलाइट के माध्यम से दुनिया के किसी भी कोने में पहुंचाया जा सकता है तब होती है एक ऐसे कंपनी का इंट्री मोबाइल इंडस्ट्री में जिसने खलबली मचा दिया और आप ये जानकर के भी हैरान होंगे कि एक कंपनी एक तरह की पेपर मिल हुआ करती थी आप सोच रहे होंगे कि वो कौन है भाई नोकिया का नाम तो सुना ही होगा जी हाँ ये पेपर मिल की ही कंपनी थी लेकिन नोकिया ने अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके पूरी दुनिया में सस्ता एंड टिकाऊ मोबाइल फोन बेचना शुरू कर दिया है Guinness book of world record में सबसे ज्यादा बिकने वाला मोबाइल फोन का रिकॉर्ड आज भी नोकिया 1100 मॉडल का ही है जिसे आज तक ना तो आईफोन ने तोड़ पाया और ना ही सैमसंग ने वैसे आपको याद है वो नोकिया का साप गेम जो हर किसी ने खेला है यदि खेला है तो कमेंट करें लेकिन उन दिनों नोकिया के फोन से सिर्फ वर्बल एंड टेक्स्ट कम्युनिकेशन किया जा सकता था और मार्केट में धीरे धीरे एडवांस टेक्नोलॉजी आना शुरू हुआ स्मार्टफोन के आने के बाद नोकिया का मार्केट चला गया स्मार्टफोन के एरा में गूगल ने बाजी मारी और एंड्रॉयड ओएस बना करके पूरे विश्व में अपना मार्केट बना लिया अब ये मोबाइल फ़ोन पुराने दिनों के टेलीफोन के मुकाबले में बहुत एडवांस हो चुके हैं लेकिन फिर भी ये रुकने वाले नहीं हैं फ्यूचर में कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी आने वाली है जो आपके मन को भी पढ़ लेगा जी हाँ कुछ ऐसा ही है फ्यूचर मोबाइल फ़ोन का जब लोग अपने स्मार्टफोन को रिस्ट वॉच और ज्वेलरी में पहनने और ब्रेन स्कैनिंग तथा माइंड रीडिंग जैसी टेक्नोलॉजी यूजर के मन को पढ़ करके काम करेंगी लोगों का दिमाग एडवांस ब्रेन कंप्यूटर के माध्यम से इंटरनेट से जुड़ा होगा जब कोई इंसान कोई जानकारी प्राप्त करना चाहेगा या किसी को कॉल करना चाहेगा या घर में लाइट ऑन करना ऑफ करना या फिर फैन चालू करना होगा या तो फूड ऑनलाइन डिलीवरी करना होगा तो बस आपको उसके बारे में सोचना होगा कंप्यूटर जी उनका दिमाग अपने आप पढ़ लेंगे और उनका काम कर देंगे है ना सोचने वाली बात तो सोचते रहिए कि आप इस स्थिति में रहेंगे तो सोचेंगे कि नहीं और सोचेंगे तो क्या सोचेंगे क्योंकि आने वाले समय में ये मोबाइल फोन आपके दिमाग में झाक करके बैठा रहेगा सो so, ये थी हमारी स्टोरी मोबाइल फोन पर यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जय हिंद